Bem, você conseguiu... Durante a sua visita, nos pergunte sobre as nossas viagens e os convidamos também a compartilhar a sua viagem. Fale conosco enquanto compra um livro, durante a travessia pela jornada da vida enquanto desfruta um lanche no Café Internacional. Estamos muito animados para conhecê-la melhor. Queremos que desfrute de toda a sua experiência conosco. Aproveite a sua visita logo Logoscope. Estamos muito contentes por tê-lo a bordo. Bom dia, gente!